ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನವೂ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದು ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವರು ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಕೋಳಿಗಳು ಇಡುವಂಥ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ವೆಜ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋಳಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೋಳಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಸಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅರಸಿಕೆರವರು ತುಂಬ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರಸಿಗೆರೆ ಹತ್ರ ಸಿದ್ರಟ್ಟಿ ನಾನು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದೆ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಶೆಡ್ಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗೂ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೈಬಾಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಒಂಬೈನೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಸಪ್ಲೈನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಟೆಕ್ ಪಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಅದ್ರ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೆನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೈಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೆನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮೇವು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೋಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ನೂರು ಅವರೇಜ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಳಿಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇದು ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು